саламатсыздар оқушылар біздің кезекті қашықтан оқыту физика сабағына қош келдіңдер бүгінгі қарастыратынымыз оныншы сынып физикасы 12 ші параграф тепе теңдік түрлері деген тақырыпты қарастырамыз өткен сабақтың жалғасы әрине олай болса бізде бүгінгі сабағымызға арқау болатын негізгі тірек сөздеріміз интірек күш иіні және де тепе теңдік шарттарын қарастырамыз бүгінгі сабақта негізгі сендер жалпы тепе теңдік шарттар дегеніміз не сонымен қатар деп отқанымыз не деген сұрақтарға жауап алатын болсыңдар ә, интеллект дегеніміз не интеллект деп тректің қозғалмайтын нүктесіне немесе өзіне айналалатын қатты денені айтамыз мысалы <clears throat> мына жерде қарайтын болсақ мына бір денені көтеру үшін біз не істейміз мына бетінен басамыз басып жатыр иә нәтижесінде дене көтеріледі яғни интеллект деп мына жерде міне қозғала алады иә мынау ары қозғалады бері қозғала болатынын айтамыз немесе ә, күш әрекет ету сызығын қарастырайық мысалы ә, мына жерде төрт дене ал мына жақта екі дене тұр екеуі қандай болып тұр тепе теңдікте тұр бірақ мынау бізде бірінші денеде тұр міне бірінші дене деп айтайық ал мынау бір екі үш төртінші нүктеде тұр ал енді біз былай істесек бола ма ә, мына жердегі дене мен мына жердегі денелер қалай болып тұр екі түрлі мына жақта екі тас мына жақта төрт тас тұр ал арақашықтықтар әртүрлі болғандықтан бұл жерде не істейді ә, тепе теңдік орнайды деген сөз ол деген сөз ә, бірінші нүктеге екі денен саламыз иә екінші нүктеге екі денен саламыз нәтижесінде теңеседі окей ә, немесе интеллекттің тепе теңдік шарттарында мына жерге қарайтын болсақ мына бір денеге иә центріне қоямыз немесе сәл мына жақ ұзын болады себебі салынған денеміз қысқа жақта тұру керек нәтижесінде күштің барлығы мына тақтайға түседі бізге түсірілетін күшіміз аз болады деп айтамыз ә, немесе кейбір мына суреттерді көрсек болады мысалы бір адам үлкен бір затты ұстап кетіп бара жатыр неге өйткені ол центрінен ұстайтын болса тепе теңдік орнаса ол адамға түсірілетін күш аз болады деген сөз ары қарай кеттік енді пирамида э, пирамиданы білеміз барлығымыз иә ол жерде қалай құрастырды деген сұрақ болатын болса біз физикалық тұрғыдан жалпы адамдардың көмегімен және де адамдар не істеді осындай бір интеллекттерді пайдалану нәтижесінде э, осындай бір үлкен заттарды көтеруге қолданды деп айтамыз бұл да интеллектке мысал болады немесе жай механизмдер жалпы механизмдер бар күнделікті өмірімізде бізге көмекші құрал бола ол деген сөз ә, кішкентай міне иә тачка дейміз немесе арба ә, немесе мына бірдеңе осылай итеру арқылы иә немесе мына бір үлкен тасты кішкентай бір осындай бір ненің құралдың көмегімен тартқан кезде үлкен тасты көтере аламыз неге өйткені ә, бұл жерде күштің барлығы мынаған түседі немесе үлкен бір тачкаға үлкен затты салсақ күшті былай көтереміз нәтижесінде күштің барлығы мына баллонға түседі да бізге жеңілдеу болады деген сөз бұл да бір э, механизмдер болып есептелінеді ал енді бізде ә, э, ендік дегеніміз не ендік э, дегеніміз қозғалмайтын тіреудің немесе біліктің төңірегінде айналатын кез келген делін айтамыз мысалы мына жерде қозғалмайтын иә мына білік деп аламыз бұл төмен қарай түседі немесе жоғары қарай көтеріледі ә, түсірілетін кішкентай баланың несі бар күш ені және үлкен дененің күші f бұл не істейді екі жақ теңескен кезде бұл не істейді жұмыс жасайды деген сөз яғни қозғалыс жасайды иә ә, жалпы айтқан кезде интеллекттің айналу өсі өтетін о яғни мынау нүктеде иә нүктесінде тіреу нүктесінде деп атайды яғни осы бір нүктеміз тіреу нүктесі ә, қарайық мысалы папасы мен қызы осындай бір ойынды ойнау үшін не істеу керек ә, папасы жеңіл болады ал қызына жеңіл болу үшін не істейді бұл бізде мына жерде орналасу керек та сол кезде қызы да осылай емін еркін ойнауға мүмкіндік алады бұл да бізде интрек деп айтамыз ал енді интректің формасына тоқталатын болсақ осы жерде айтып кетейік ә, э, п яғни көбейтеміз мына аралық l1 тең f көбейту l2 дейміз неге п деп жатқанымыз бұл түсірілетін салмағы массасы мен жердің көбейтіндісі дененікі ал күш бұл әсер ететін күш мына денені қозғалтуға f э, екі міне L2 арақашықтық мына арақашықтық l 1 центрге дейінгі арақашықтық баланың. нәтижесінде осы жерден біз ә, э, не алсақ болады ұзындықтарын анықтауға болады немесе күштерін анықтауға болады деген сөз ары қарай кеттік енді интеллекттің тепе теңдік шарты жалпы айтқан кезде мысалы мына денеміз 40 неде тұр метр немесе сантиметр десек те болады метр дей берейік ал екіншісі 30 және 50 сантиметр ара, қашықта тұр иә ал мына жақтағы күштер неше екі екі ньютоннан болғандықтан мына жаққа не істейді теңеседі өйткені бірдей арақашықтыққа қойғандықтан әрқайсысының арасы 10 сол себепті теңесті деген сөз күш моментіміз ә, жалпы интрегіміз не істеді ә, орналасты тепе теңдікте болды деп қарастыруға болады ал енді интіректорға тоқталатын болсақ жалпы интрегтерді біз қарастырамыз ә, бір текті интерект және екі текті интерект деп қарастырамыз бір текті интерек деп отырғанымыз тіреу нүктесіне екі жағына да күштер түсіріледі мысалы мынау ә, центр болса мына жаққа f екі түсіріледі мына жаққа f бір түсіріледі ал мынау l біріміз мынау l екіміз қарастырыламыз ал енді екі текті интерект болатын болса яғни мына жерде қарастыратын болсақ міне иә ә, осыған төмен қарай түсірілетін f екіміз бұны жоғары көтеретін f біріміз болып қарастырылады ал енді жеке жеке тоқталатын болсақ формулаларына иә нүктесінің екі жағында да күш түсіріледі қандай жағдайда мысалы мынау негізгі тірегіміз иә осы аралық f2 болады ал мына аралығымыз f1 болсын нәтижесінде мына бетке түсірілетін f1 күшіміз мына бетке түсірілетін күшіміз f2 күшіміз нәтижесінде бізде не келіп шығады екі жағына да түсірілетін жағдайда бізде интеллекттің формасы f1 l1 тең f2 алайық бұны біз m1 тең m2 деп алсақ болады өйткені m1 мен m2 деп отқанбыз бұл күш моменттері болып есептелінеді иә ары қарай кеттік енді осыған байланысты мысалдар түрі нүктесінің екі жағында да күш түсірілсе қандай жағдайда мысалы мынау қарапайым біздің қолданатын қайшымыз мынау сым кесетініміз иә немесе шеге жұлғыш екі жаққа да күш түсіріледі мысалы мына кескен кезде мына жаққа түсірілетін күшіміз және мына бетке түсірілетін э, кескен кездегі күшіміз бар иә бұның барлығы екі жақты интеллектке мысал болады осыған байланысты әдеттегідей есеп бердік э, жалпы ұзындығымыз 3 метр дейді міне ә, мына беттікі 1 метр табу керек бізге f ті және э, екінші жақтың несін табу керек ұзындығын табу керек түсіндік қой шығарамыз содан кейін бар бізге жібереміз көрейік ә, ары қарай кеттік енді екі текті интерек екітекті деп қылмыс бұл мына бетке қарайтын болсақ негізгі интрегімізге түсірілетін екі күшіміз бар мына күш төмен қарай бағыттайтын болса сіз жоғары қарай көтересіз бұл f1 мен көтересіз жоғары қарай мынаның төмен қарай түсетін ауырлық күші бұл f2 болып қарастырылады нәтижесінде формула екеуіне де не болып тұр бірдей болып тұрды ал мына центрге дейінгі арақашықтықты l2 дейміз мына негізгі интеректен f1-ге дейінгі арақашықтықты f1 деп l1 деп аламыз то есть нәтижесінде формамыз осылай орнайды деген сөз ә, екі интеллектке мысал келтіре алатын болсақ қарайтын болсақ міне қараңдар мынау бір жаңа айтқан тачкамыз ә, мынау жаңғақ шағатын неміз құралымыз немесе бір осындай бір бутылканың крышкасын ашуға арналған құралдарымыз бұның барлығы екі текті интеллектке мысал бола алады деген сөз ары қарай кеттік ә, енді осыған байланысты әдеттегідей есеп берілген ә, есепті шығарамыз бұл жерде мына жерде мына жүктің центрінен төмен қарай түседі иә және мұнамен мынамен жоғары көтерілеміз Но бізде L1 но F1 Но L2 но F2-ні табуымыз керек деген сөз ары қарай ә, индік таразылар жалпы бұл 7 жетінші класстарда қарастырған болатынбыз иә мынау қазіргі мындай таразылар аз кемде кем өйткені көбісі электронды тараз қолданылады ал бұл таразыларды көруге болады бұл жерде ә, м1 деп отқанымыз және м2 деп отқанымыз күш моменттер болып есептелінеді ә, бұл салмақ бір мен диаметр бірді көбейтеміз салмақ екі мен диаметр екіге яғни мысал бет, мысалы мына бетке э, екі грамм тасты қойсақ мына жаққа затты қоямыз екі грамм осылай теңестіретін болса уже екі грамм болды деген сөз немесе мына бетке э, екі килограммдық гір тасын қоямыз иә мына жерге гір тасын қоямыз ал мына бетке екі килограммдық затымды қою арқылы не істейміз анықтай береміз бұл иіндік таразылар болып есептелінеді кішігірім э, қызықты оқиға қызықты оқиға емес қызықты материал деп айтайық ә, сендерге оқып көріп түсініп алсаңдар болады ары қарай енді қорытынды жалпы жай механизмдер деп отқанымыз не тепе тең шарттар деп отқанымыз не интеллект деп отқанымыз не деген сұрақтарға жауап бердік осыған байланысты э, үйге тапсырма ретінде біз тапсырмалар береміз міне екі тапсырма мына жақта үш тапсырма бар одан кейін тағы да суретпен өздерің түсініп шығара тұрсайық ә, міне суреттермен көрсеттік осы тапсырмаларды орындаймыз и сонымен қатар ә, барлығын орындап болғаннан кейін бізге жібереміз ең соңында бізде эксперименттік тапсырма бар ә, осы бір суретіміз қалай орындалды деген сұраққа жауап береміз сол үшін өздерің үйде жасап көруге тырысыңдар бұл барлығы интернет желісінде бар ашасыңдар қарайсыңдар қалай жасасаң осылай болады и соны бізге түсіндіріп беруге тырысайық окей бүгінгі сабағымыз аяқталды құрметті оқушылар келесі сабақта жолыққанша сау болыңдар